dihina Wes suwe aku seneng karo awakmu. Tapi aku izin nanti ngomong nang awakmu. Wah. Iya, Win. Ki lho, Mbien, ngomong sing anget diam ya uh, wah kamu terus iki aku ono klambi gawe awakmu coba gawe ya gak usah aku wis biasa teles-telesan kok Sista, ta yang ya wis nih awakmu maksa sisi iki kan bini sapa Win kuah. iya ya wis akan dinang buri saya lagune pas Win Aku ayu kan nggak kawasmu Ketok ganteng maksudmu Nek ganteng kan wis uwe. Apamu mau mosok gak tau ndelok pengumuman yang mati Sakarupmu boh oh iya Win nang pawonmu mau ono sego uh, awakmu luwe yo tak jupuk no mangan sih yo eh jek tak dulang tapi terus duwe tangan dhewe ku gawe opo? kan tangan kiwa gawe cawi bawa kumproi Win. ngomong oh. Ngomong ngosek wis. Hmm, kudu lanang sik wah. Win. Bu Kartini biyen merjuangno emansipasi. Dadi, saiki lanang ambek wedok yuk gak ono bedane. Wis ta ngomong sik. Tapi kan wis ta lawin. aku aku kangen loh halah tak kangen bareng aku lo wis nang kene si aku iki kangen bapak ibu oh, iya. kira aku wis ikut pak saya kiwa yang hmm. anuin mau gigi kelegen kakek gula berarti iya kakek gula Yus, tak gawe no mana yo Gak usah. Aku seneng sing lagi-lagi gak Wis, ikut tak sing apa? Ya enggak sih asli nono mana iku mau mek pemanasan kok senang ya di pemanasan baru iya aku bingung ate mulai terkondi? hmm, coba mulai tekan asli nih hmm. aku kegetan ya usah mungkin 민나다워 apa kamu Win Dino iki awakmu ayu Aku seneng karo awakmu Tanganmu apik Wah, tanganku kok terus. Wah, irung eh, kok gede ya. Kok loro. Gak, gak apa-apa kok aku. aja kayak agak ngombe es enggak waduk Win Aku oleh ngerangkul awamu enggak? apa oh? Kan kini durung dadian loh awakmu jauh ditembak saya kita awakmu gelem tadi pacarku gak? full point lah ya nek kene wis jadian awakmu iso ngerjakno PR-PR ku kok ngono mau aku awakmu gak iso tak ngerjakno PR-PR ku gak iso tapi iso kan dadi pacarku ya apa Win? Hmm. Hmm. aku aku gak bisa jawab saiki wo. Terus kapan, Win? Ya kan aku udah mikir-mikir sih. Kaya umna saya ada dipikir-pikir sih. Kudu ngono. Uh, aku pengen aruh keseriusanmu. Aku iki serius, Win. Tapi aku bisa jawab saiki, wo. Aku balik sih, Win. Tapi, wo, nah jawab aku sih udah. Kok awakmu terus mana? Aku biasa terus-terusan kok. sepi loh. Apa mana, Win? Lambiku. Iya, engkau tidak cemplung kok. Tenang aja. Dudungun maksudku. Kan jumpa aku si udan. kamu mulai kok si ayo. Gak bisa Win. Aku bisa nak janji. Oh iya. Suwun gawe teh anget musim kelegen iku. Kok masuk angin, Wah, Wow. nih kok mau ngaku apa gak kan juga aku sih udan kau mau ngerti gak sih wah saya kius merosot aku khawatir kalau awakmu Gak iso nggak awakmu udah-udanan aku gak bisa ada tuh kawakmu aku ya seneng karo awakmu wo serius Win aku oleh lo gimana gak? Pintu jadi kini wis jadian. Win, aku oleh nyelo awakmu sayang gak? Aku oleh nyekel tanganmu gak? rasanya abot win tapi gak popo aku seneng abot no perasaan maksudmu enggak pundakku iki keluar abot kurang ajar eh yang kamu udah mau Gak usah bahasa Indonesia pantas ya kan kini wis jadian Tadi ya kudu ono perubahan um, suwun ya wis diternemoni mau iya nek mana ada jas hujan cek gak kehudanan mau apa oh nggak awakmu loro hmm kan ono awak sing gawe note anggap gawe aku gantian aku utang teh ya iki ya hmm. kini isok ngene terus gak yo yo ya, cok lah win pundakku iki pegelan kok isok eh iya aku pengen dadi tangan kiwamu gawe cawek enak lah an <laughs> ih mesum ya enggak maksudnya kan nek dadi tangan kiwo kan iso berseni awakmu aku kan gak pengen awakmu kotor Uh, aku pengen jadi udan. Jadi udan? Apa o? Oh. Ben awakmu besok mulih ngancani aku nak kini terus. Awakmu saiki pinter ngomong ya. Oh, aku iya, yuk pinter kangen awakmu. Awakmu ayu. Awakmu ganteng. Aku sing nyenengi. Awakmu sisan. Tapi kok milih aku? hilaf hmm. kok hilaf sih eh yang aku oleh sun titik kan eh uh, aja bibir aku sariawan iyo hapopo pipi ayo Iyo. dilut eh. dilut Waalaikumsalam. Duh, iki klambine ibumu. Oh, klambine apa nih Bu? Iki, wingi jaluk di permak. Oh, nggih. Matur suwun nggih, Bu. Iya, Nduk, pada-pada. Sopo Win? Bu Mami, maternal permakannya ibu. Ayu. Moneku, ya, ibu-ibu. Waduh, Bu Mami sing Sewa. Alah, usah cemburu sama ibu-ibu sih. jelas ayo nawakmu lah Win oh iya Win aku nage sun pipi saiki yo ya. Bismillah sih uh, I wouldn't say